wat is die vinnigste manier wat ons kan sê 27 plus 5 is hoeveel om by die antwoord uit te kom? Wat is die vinnigste manier? Oké, okay, wat kan ons doen? Owami? Ons kan tel tot by 32. Reg, hier's hier's ons 32, né? Nee? So ons moet eers tel tot by 30. Kom ons tel 32 tot by 30. So wat is die vinnigste manier hoe ons kan die antwoord kry? Ons gaan eers tot by 30. En hoeveel is dit vanaf 27 tot by 30? Ja. 3. Wil jy dit op die bord vir ons kom wys? So ons spring eers hoeveel keer? 3 keer ons lê. Baie mooi. Wys vir ons vanaf 27, né? Nee? Tot by die volgende 10. reg, kom ons spring een keer, né? Nee? In plaas van 1 2 3 spring, spring ons een keer tot by 30, né? Nee? OK, kom ons probeer weer. So 30. Baie mooi. Dankie Winsley. So, hoeveel keer het Winsley nou gespring vanaf 27 tot by 30? 3 keer. 3 keer. En hoeveel spronge nodig ons nou nog Van hierdie 5 het ons nog net 3 gespring. Hoeveel spronge is nog oor? 2. Pragtig. Kom wys vir juffrou nou om 2 te spring. Tot by 1 2 daar. Baie dankie hoor. En waar is ons nou maats? By 2. By bij 32. So wat is de makkelijkste manier om van 27 te tellen? en 5 meer te tellen. Jy sê eerst 27 plus, hoeveel? 30. Plus? Plus? 3 en dan plus? 2 meer. En dat is 3 plus 2 geeft van mij die? 5. so, hoeveel is 27 plus 5? en op. Jalen? Pragtig. Wil jy die antwoord kom insit? Baie mooi, Jaylen. Dankie, Jaylen. Kan almal lees? Ja. Rech.